casa é exatamente o que foi construída de estrutura arquitetônica externa de 85 anos atrás, que foi o meu avô que construiu. E interna nós remodelamos toda ela para trazer o conforto que há 85 anos não tinha, como banheiro, por exemplo, dentro de casa, né? Nós dois pensando e, e, e trabalhando, colocando a mão na massa, isso levou bem, acho que uns dois anos, né, de trabalho, até chegar nisso aí. Mas antes de tudo isso, existe uma história de acolhimento, existe uma história de pousada aqui no lugar que começou lá com meu avô. um local é, que não tinha casas perto, haviam tropeiros que passavam e precisavam de um abrigo em noite de chuva. Meu avô abrigava. Passados os anos, os meus pais também, mesmo com o tempo passado, já tinha uma ruazinha daí, mas muito ruim, estrada de chão. Muitas noites de chuva, famílias que vinham, se deslocavam de Itaiópolis para cá, para Rio Negrinho, ficavam encalhados, quebravam o carro no meio da estrada vinham a pé com criança no colo à noite chovendo. Minha mãe e meu pai abrigavam também. no, no, no, geral, o resultado ficou muito legal, é muito satisfatório a gente receber as pessoas aqui, eles escutar um pouquinho da nossa história e, e sentir é, é, né, num lugar assim bem aconchegante como ficou. Então está sendo muito prazeroso para nós esse, essa, essa nova, a nossa, nova fase, vamos dizer assim, né, da, da, da história, né? E eu e a Rose, a gente está aqui, né, não por acaso, vamos dizer assim, dando continuidade e resgatando a história. world to let me familiares do pessoal da bike, um convite é, a, a conhecer o nosso espaço, né, a sentirem essa energia do local e eu tenho certeza, uma palavra que eu posso afirmar assim, com certeza, é, vão ser bem recebidos e vão gostar do local. É, o objetivo nosso é esse, é, a gente está trabalhando em oferecer um ar puro, segurança, natureza né, e hospitalidade. Esse é o nosso objetivo. Então, então se puderem, né, vem venham, que são bem let me